Wangapi wanakwenda kushiriki Miss Tanzania miongoni mwa watano? Karibu sana, azama mashamba. Um, habari za jioni tena. Uh, wakati mchakato unaendelea, tulikuwa tunawasiliana na kamati na wanakamati wenzangu wa Miss Tanzania and tumeamua the whole top five naenda Miss Tanzania. kuungana kwa niaba ya Darwin Tanzania Limited. Mdhamini ana gari utatoa huu ni wakati wetu, sawa. Kwa niaba kwanza, nawashukuru sana, tumefanya kazi kwa weledi na ushirikiano mkubwa. Kwa niaba yetu tunakushukuru sana Linda na timu yako nzima kwa imani yenu kwetu. Tunashukuru washiriki, mabibi na mabwana, tumepata vigezo katika kuchagua hawa warembo. Kabla ya hapa, tulikaa nao prejudgment, kuangalia vigezo na vigezo na masharti vimezingatiwa. Vigezo vya mshindi, kwanza ni sura nzuri awe na sura nzuri, awe na umbo zuri, lakini na tabasamu je, zuri, haiba na mvuto, awe na ufahamu, lakini awe na sifa ya kibalozi kwa sababu mshindi wetu hapa atakwenda kutuwakilisha. Kwa hiyo awe na sifa ya ubalozi. Hizo ndio sifa za mshindi. Ningependa moja kwa moja kutangaza washindi wetu. Nitaanza na mshindi wa tano ambaye kitaalamu anaitwa fourth runner. Ni mshiriki nambari moja. Ningependa pia kutoa ukumbusho kwamba tumeshaelezwa kwamba hawa wasichana wote watano moja kwa moja wamequalify kwenda Miss Tanzania. Shajua eh? Tajua ujui ile. Mshindi wa nne third runner. Ni mmesema mbona sio sasa? Mshindi wa nne ni mshiriki nambari Nambari sita, karibu sana. mshindi wa tatu, mshindi wa tatu ni majaji. Majaji tuko wengi sana. Second runner Ushiriki number nine. Bwana. Kwa mamlaka niliyopewa, napenda kumtangaza mshindi wetu wa leo Miss Da Zone ishirini ishirini na tatu ambaye usiku wa leo ni mshiriki nambari mwandaji namwona ndo anatetemeka kuliko washiriki. Linda, are okay? ni mshiriki mali Sasa kwa sababu ninayo mamlaka ya kusema kuambia usiku mwema, kwa mamlaka niliyopewa, nina uwezo wa kuahirisha hili zoezi kwa sababu majaji ni wengi, watatoa draw. Naomba kwa muda huu kabla mshindi sijamtangaza, tumpe nafasi mdhamini mkuu wa mashindano haya, na kama mnavyojua ni kwamba leo zawadi ni kubwa sana, zawadi ya gari. Kwa hiyo wadhamini Dalum, karibuni sana. Linda waongoze wadhamini wazungumza. Asante sana wadhamini wa shindano hili. Basi ndugu zangu, shughuli yetu imeishia hapa. Niwatakie usiku mwema. Malize, namaliza. Mshiriki nambari ambaye ni Mr. Zone ishirini ishirini na tatu na mtangaza kwenu mshiriki nambari tano. Right.